Hay un dicho que creo que no hace justicia a la verdad. Menos da una piedra. No, la piedra nos ha dado todo. ¿Cuántas horas? ¿Cuántos días? ¿Cuántos años? Observándote, mirándonos frente a frente, sin quitar los ojos. Oigo que eres fría, que eres pesada, pero tú bien sabes que mi contacto te despierta, te aligeras en mis brazos y te elevas en mi hombro, mi querida piedra.